hello and welcome friends open office calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क की है कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है दिक्कत कि वो बिना सिंटेक्स देखे काम करते हैं जैसे यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं ये आपको दिखाई पड़ ही रहे होंगे अब यहाँ पर क्या करते हैं वो इक्वल्स टू लगाते हैं और एक फॉर्मूला है रेफ्ट का तो ये इन्होंने लगा दिया अब इन्होंने सिंटेक्स देखा नहीं सीधा ये क्या किया इस तरीके से लगाया और इस तरीके से सीधा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो ऐसे कंडीशन में एरर आ जाएगा देखिए एरर 511 आ रहा है तो ये एरर क्यों आया क्योंकि हमने सिंटेक्स देखा नहीं सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया अब किसी भी टेक्स्ट को ये पता करना है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है जो भी टेक्स्ट को रिपीट कराना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जैसे ये है इसको आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे सेमी देने का कॉन्सेप्ट है अब इसको चार बार रिपीट कराना चाहते हैं और यहाँ लिख दीजिए तीन बार कराना चाहते हैं तीन लिख दीजिए दस बार कराना चाहते हैं दस लिख दीजिए जितनी बार कराना चाहते हैं उतना लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए ये उतनी बार रिपीट हो जाता है ठीक है आई होप कि आपको बात ये समझ में आई होगी ठीक है